Es esmu beidzot salasījis tik daudz dažādu draugu Facebookā, ka man ir sākuši parādīties visdažādākie politiskie un reliģiskie pausti. Un šodien es gribēju parādīt jums vienu no tiem, vienu interesantu gadījumu. Eh, kāpēc tas ir? Tāpēc, ka parasti Facebookā, ja tu redzi kaut kādus uzskatus izplatītus, kam tu nepiekrīti, tu parasti vari iekomentēt. Bet šajā gadījumā, tā kā Aleksandrs nav mans draugs, vai draugu draugs, vai draugu draugu draugs, lai kā tas arī Facebookā strādātu, man nav atļauts komentēt. Un godīgi sakot, es labāk uztaistu video, parādāt jums šo visu, jo man tas likās tik, tik ģeniāli šitie uzskati izplatīti. Man likās šī diskusija starp cilvēkiem komentāros, Facebook komentāros tik interesanta un atbildes un jautājumi tur visi ļoti labi. Pievērsīsim e, uzmanību šim postam. Sākumā domāju bildītei, kurā ir rakstīts Mohameds Sīrija. Es ļoti gribēju palikt Sīrijā, un mēs visādi mēģinājām izdzīvot. Bet, kad apkārt ir karš un mēnešiem nav ūdens, nākas atzīt, ka savus bērnus es mīlu vairāk nekā savu valsti. Mēs bēgām. Un blakus mums ir arī, protams, pretējais, kas ir Aleksandrs, kurš ir kaut kāds fotogrāfs, un tajā ir rakstīts. Aleksandrs, Latvija, es mīlu savu ģimeni, es mīlu arī savu valsti, es gribu lai mana ģimene var dzīvot savā zemē. Tāpēc, ja sāksies karš, es cīnīšos par savu valsti, nevis bēgšu. Paga, man liekas, trūkst kaut, kas, kaut kādas Aleksandra intonācijas, kas varētu izpausties šajā postā. Labi, es turpināšu. Tāpēc, ja sāksies karš, es cīnīšos par savu valsti, nevis bēgšu, lai manai ģimnei ir kur atgriezties, mēs paliktu. Mums ir par ko cīnīties. Mēs aizstāvētu dzimteni. Un blakus šai bildē ir, protams, rakstīts neliels komentārs no paša Aleksandra. Tā ir mana atbilde bēgļu atbalsta kampaņai. Esmu pret, es neatbalstu. Kara gadījumā valsti jāpamet bērniem, sievietēm un cilvēkiem gados, bet vīriešiem – kuriem ir pietiekoši spēki turēt rokās ieroci, ir jāpaliek. Tas ir katra vīrieša primārais uzdevums – aizstāvēt savu dzimteni. Kāpēc mani tagad pielīdzina kaut kādam mīkstajam, kurš turot sievu aiz svārkiem ceļo prom? Es nedarītu tāpat, es paliktu. Ja tu arī paliktu, padalies ar šo rakstu, lai mēs būtu vairākumā. Paldies! Kur, kur mēs varam sākt? Kur mēs varam sākt? Nu labi, tā. Sākumā sāksim ar to, par to bēgļu atbalsta kompaņu, es domāju. Uh, viņš arī komentāros šim ir ielicis uh, bildi, kur ir, kur ir or, oriģināls tā kā bēgļu atbalsta kompaņai, un kurā blakus Moh Mohmedam jau e, bija kāda cita seja, kāda diezgan pievilcīga seja, godīgi sakot zilas acis, maigi rozā, lūpas un bārda, tāda viegla bārniņa. Bet labi, es novēršos, tas neesmu es iekas. Bet, nu, lai kā arī būtu, šajā bildē ir rakstīts. Rihards, Latvija, es mīlu savu valsti un darītu visu, lai paliktu te. Bet ja man nāktos izvēlēties – starp savu ģimeni un valsti, protams, es lemtu par labu pirmajai. Mēs bēgtu. Mēs visi esam cilvēki. Mēs darītu tāpat. Pirmkārt, laikam jāizceļ tas, ka nu, šitajā bildē un šitajā domā arī ir sava problēma, jo pirmkārt viņš saka, es mīlu savu valsti un darītu visu, lai paliktu te, Bet, kad tev ir izvēle starp ģimeni un valsti, pēkšņi tu saki, ka, tu, ka tev svarīgāk ir ģimene, nu tad, tad laikam tu nedarītu visu, vai ne? Bet, nu, jebkurā gadījumā, protams, protams, reizē izvēle būtu ģimene, manuprāt. Nu, bet tie ir mani uzskati. Par tiem vēl parunāsim. Jā, tā tad tāda miermīlīga atbalsta kampaņa, lai jeb rekur ir sīrietis, kurš. Uh, izsaka savu iemeslu, kāpēc viņš bēg. Un, nu, apmēram tā. Un tad arī kāds latvietis vārdā Rihards, kurš saka, nu, es saprotu, vai ne? Es, es varu iedomāties sevi tajā situācijā. Un uh, es sapratu, saprotu, kāpēc viņš varētu bēgt. Bet tad ir Aleksandra uh, atbilde, kurā viņš saka, ka viņš mīl savu ģimeni, uh, viņš mīl savu valsti, un viņš grib, lai savu, viņa ģimene varētu dzīvot Latvijā. Uh, un izvēlēs starp savu ģimeni un valsti, viņš izvēlētos valsti. Tātad mums ir situācija, ka uh, atbalsta kampaņā mums ir čalis, kas izvēlētos ģimeni, un pret ir Aleksandrs, kas, kas izvēlētos valsti. Um, Nu, te ir divi dažādi cilvēki, kam kas ir svarīgāks. Vienam ir svarīgāka ģimene, otram ir valsts. Un, nu, labi, varbūt es pārspīlēju. Es, es domāju, Aleksandram ir arī svarīga ģimene. Kaut gan e, palasot viņa atbildes un komentārus dziļāk, jūs noskaidrosiet, ka nu, viņam nav bērnu. Un, e, es nezinu, vai viņam ir. Um, draudzene vai draugs vai kas, es nezinu, pilnīgi vienalga. Bet vienīgā ģimene, kas viņam ir pa nopietnam, ir vecāki. Bet atgriežoties pie tās bildes, ko Aleksandrs pats ir ielicis par atbalstu šai kompānijai, un viņš ir pierakstījis komentāru, rakstot, te ir oriģināls. Nožēlojami un pretīgi, ka vietējā reklāmas aģentūra piedalās un izplata aicinājumu padoties un bēgt. Un te jau rodas viena no vairākām problēmām, kas man ir ar Aleksandru teikto. Uh, un tas ir uh, vietējā reklāmas aģentūra piedalās un izplata aicinājumu padoties un bēgt. Kaut kā es neredzu to aicinājumu padoties un bēgt. Ja mēs te pierakstītu, visi davai bēgam un uh, padodamies, ja sākas karš, tad, uh, tad jā, es saprastu. Bet te ir vienkārši teikts, ka nu, mēs noteikti rīkotos tā, tāpatās šādā situācijā, vai ne? Jo situācija Sīrijā ir diezgan nožēlojama, un kā pats Mohmeds ir rakstījis, e, ka mēnešiem mēģināja izdzīvot viņš tur Sīrijā, un mēnešiem viņiem nav bijis ūdens, un es nezinu, man tā izklausās kā tāda nožēlojama dzīve, vai ne? Un Rihards turpretī saka, ka, nu, tā kā galvenā doma tur ir, ka jā, tādā gadījumā es arī bēgtu. Nevis, zini, kā, kā uzreiz kaut kāds konflikts valstī sāktos, es uzreiz bēgtu, bet ka līdzīgā situācijā, kāda ir Sīrijā, tad mēs lielākā daļa taču bēgtu. Viss, kas te pateiks, ka mēs visi esam cilvēki, un viņi arī ir cilvēki, tie, kas bēg vai ne, kas ir sīrieši. Tā kā Aleksandrs jau izplata kaut kādu nepatiesu informāciju par šo atbalsta kampaņu. Un e, varbūt viņš vienkārši ir pārpratis, kas ir e, normāli. Bet nu, viņš ir aizgājis tik tālu, ka viņš ir sācis izplatīt savu pret atbalsta kampaņu. kampaņu. Tā kā mēs redzam šeit. Tāpēc, ja sāksies karš, es cīnīšos par savu valsti, nevis bēgšu, lai manai ģimenei ir kur atgriezties. Tas ir interesanti teikts, bet man liekas nedaudz nepārdomāti. Iedomājies, ja tev būtu bērni, tev būtu partneris, un uh, tu pateiktu viņiem, ka eh, devai bēgat uz citu valsti, un es palikšu šeit cīnīties, lai jūs pēc tam varat atgriezties. Un tā situācija būtu tāda, kāda ir sī tā Sīrijā, vai ne? Ka tur nav droši, <laughs> eh, tas ir baigi teikt, ka nav droši, vai ne? Bet tas, ka tev tur ir jācīnās eh, ka katru dienu, lai izdzīvotu, tev nav ūdens mēnešiem. Nu, labi, bet tas tikai tev, vai ne? Eh, tava ģimene ir drošībā, un labi, un tev ir jākaro, var teikt, pret nes cik daudz grupām tagad tur ir tur ir tur, tur karo dažādas puses savā starpā. Viena no tiem ir nafīgi teroristi. Un es nezinu, cik daudz tu vari iedomāties, ka tu vari izdarīt pret teroristiem. Eh, kā, kā mēs redzam, terorisms vēl joprojām eksistē, jau cik gadus viņu mēģina uh, iznīcināt, bet kaut kā, kaut kā viņš tikai aug un aug un aug un aug. Un kaut kā nesenāk, kaut kā nesenāk, bet tu, tu paliktu cīnīties. Uh, valstī, kura jau ir tā kā iznīcināta praktiski, <laughs> kurā ļoti maz kas ir palicis, dēļ kā būtu jēga atgriezties, vai ne? Bet, jā, viņš, viņš, viņš paliktu. Nu labi, labi, kādam jau ir jāpaliek, vai ne? Kādam ir jācīnās, bet eh, tā kā varbūt, varbūt tu vari padomāt arī par citiem, kuri negrib cīnīties, tādiem kā, piemēram, es. Jā, es pieņemu, es varētu ieroci noturēt rokās, eh, es varētu izšaut dažas lodes, un es varētu eh, uzreiz nomirt, jo kāds, kas ir lietojis ieroci par piecām minūtēm ilgāk nekā es, varētu man ļoti vienkārši nogalināt. Un kāda jēga būtu no manas nāves? Es būtu atstājis savu līci uz zemes, uh, par kuru vēl nav garantijas, ka, ka mēs atgūtu vai ne, ka mēs uh, iznīcinātu tos teroristus, at, atjaunotu kaut kādu stabilāku režīmu valstī. Es nezinu, man liekas, tādā situācijā man, manai nāvei būtu pilnīgi nekādas jēgas. Jo, ja es aizbrauktu uz kaut, kur, uz kaut kurieni citur, man būtu man personīgi liekas, vairāk iespējas kaut ko iesākt ar savu dzīvi un varbūt kaut kādā veidā arī palīdzēt savai valstī no ārpuses, bet ar savām smadzenēm, nevis ar savu fizisko spēku. Un mana problēma ir ar to arī, ka Aleksandrs vienkārši pasaka, ka tie, kas bēg, ir uh, mīkstie, nu, tie vīrieši, kas bēg, un sīrieši vai ne, ir mīkstie, jo viņi nepalika tādā bezcerīgā situācijā, eh, kur, kur tev, nu, teiksim, 80% eh, iespēja, ka tev, tev vienkārši gaida nāve tur. Nu, tu esi mīkstais, ja tu beidz. Nē, tev vajag tā kā pilnīgam idiotam doties cīņā pret vairāk, starp vairākām pusēm, un tev ir vienkārši jācer, ka tu izdzīvosi un ka jūs kaut kādā veidā atgūsiet uh, valsti gan no teroristiem, gan no uh, valsts vadības, kas šobrīd tur mitinās, teiksim tā. Jā, viņi ir vienkārši mīkstie, vai ne? Bet, bet, bet tas jau vēl nav viss. Ir jau vēl komentāri, un Aleksandrs ir atbildējis uz dažiem no tiem. Un es labprāt palasītu jums šos komentārus, jo man tie liekas ļoti interesanti. Tā kā